Merhaba arkadaşlar. Bugün ne tepki veriyoruz? Portekiz mi? Portekiz. Portekiz ve Türkiye. <laughs> Portekiz. Portekek <laughs> mi? Kız. Hmm. Portekiz. Ama ananas kız. <laughs> ananas erkek. Anan. Anan. Anan. Anan. Anan erkek. Anan erkek. Özür dileriz. Ee, ve videoya gidelim. Geçelim. Özet. İdiot mu? Burak Yılmaz. Ve su. Kaptan. Kaptanlar. Su. Suyu değil. Su. Dalo. Aa! Ronaldo. Uzay. Bu. Bu nasıl görmedim. Uzaya gitti. servir para corte de Camacho. Ei, ei, ei, ei, ei, Joki. Oh, ok, ok, nice, nice. Joki koruyucu. ah. sen ne yapıyorsun oğlum? Ref. Ref. Sarı, sarı kart. Kart. Bruno. Ah, nasıl? Çok kısa boylu ya o tabii. Hadi be hadi be. Bunlar da ne yapıyorlar? Neden bu, bura bak burada pas verebilirdi mesela. Çok kötü. O pas verebilir mesela. Bak. Hmm. O bir kere bir kere bırak. Bir kere çalan, yani. Çalan Öner'e verebilir. Burada çok boş. Çok, çok kötüydü ya. Si! Ha be. Ama ilk defa. Ha Pende. Ceren Pende. Ay! Duas Top do Iraque, olha lá. Sai cruzamento para avançar, conseguiu sair do e depois à segunda bola, na por aquele mas, segunda bola. Bem, defesa. Oh, nice guardião português a lançar-se ao relevado, já lá está situado o de lança, ao segundo. Ok, ok. Ué! Guilherme. O Já Rabo. o árbitro da partida. Procura o cabeceamento é é o Su, Su, és da manca Gibi. Napo já chile. Ok, ok, ok, ok. Otávio. Hadi go. Ok, ok, ok. Kimati Jota. Outro gol da seleção nacional portuguesa. É e... Urjan. Ui! Tinha que ir curva. Para o a figura respira-se de alívio, ainda assim Fernando Santos não esqueçam a transportar para Bruno Fernandes, procura de Jota. Ei, nice, nice, nice. Vai sair cruzamento. Defende. Procura Cristiano, prepara a bicicleta. Su, não, vai deixar isso, Su, não. Estrada, Cristiano Ok. Oha! Çok iyi bir risk aldı. <coughs> Su! Aa, aa, aa. Öl, götür, götür eve, tamam mı? Oha. Cristiano outro lado, cruzamento. Ei, olha direito. Não, do you not soon, y'all. oh, keep it close. Keep que? close. Cristiano movimentar-se à frente, disponibilizando de novo para Salanoglu, mete na frente, penalti. Uzaya gitti. Oha! Nasıl bir pas ya? Wow. Ey. Vay. Aa İtalya'da gitti. Nice. Evet. Çok iyi. Aha. Bırakılmaz işte. ya. Bırakılmaz. Keşke penaltıyı Çanlı'ya bir akacaktın. Ama ayıp. Neyse öyle işte. Aa, bir dahaki sefere görene kadar.